Der Bahnhof Luzern ist schon bald wieder das Thema beim Bundesrat. Plant ist nämlich, dass man eine direkte Morgenverbindung zwischen Luzern und dem Tessin weglässt. Mit dem neuen Fahrplan sind aber nicht alle einverstanden. Der Damian Müller, der für den Kanton Luzern im Ständerat sitzt, will vom Bundesrat wissen, ob er auch hinter dem Plan der SBB steht oder ob er sie will zurückpfeifen will. Ihn stört dass die SBB mit dem Fahrplan wechselt, der Bahnhof Luzern und die ganze Region um den Vierwaldstätter See schwäche. Wir leiten alles nur noch direkt über Zürich und das ist vor allem äh, für den Kanton Luzern nicht gut. Wir haben einen äh, starken Tourismus, wir haben eine gute Kultur, eine Gesellschaft, die in Bewegung ist und auch ins Dessin will. Und wir lassen uns nicht gefallen, dass uns jetzt die SBB diesen Weg diskriminiert, dass wir die direkten Verbindungen ins Dessin nicht mehr haben. Dieser Meinung ist die SBB nicht. Heute war niemand für ein Interview vor der Kamera bereit. In einer Stellungnahme schreibt die SBB aber, sie wollen den sechstgrössten Bahnhof der Schweiz nicht schwächen, sondern optimieren. Die Verbindungen am Morgen sind nicht ganz gestrichen, man müsse einfach umsteigen. Die Analyse der Verkehrsströme aus der Deutschschweiz in das Tessin zeigt, dass am Morgen fünfmal mehr Reisende mit dem Ziel Tessin aus dem Raum Zürich und nicht aus dem Raum Basel, Olten, Luzern kommen. Die SBB muss diesen Tatsachen Rechnung tragen und die entsprechenden Züge ab Zürich führen. Bis im Dezember wird der Bundesrat eine Antwort auf die Fragen und die Anliegen der Zentralschweizer Ständeräte haben.